буду говорить правду. Следующая станция Ленинский проспект. рыжим в бассейн нельзя. она не понимает, что я зайка. Короче, у меня есть ощущение, что меня несколько меня. этот оператор уже достал, блин. Санкт-Петербург, Москва. Остается две минуты. Поезд находится у платформы